Offizielle Arbeitslosenzahlen in Deutschland: 3.241.529 (im Mai 2010) Folgende Arbeitslose sind nicht in der offiziellen Arbeitslosenstatistik erfasst: Arbeitslose in von der BA finanzierten Weiter und Fortbildungen Arbeitslose in unbezahlten Praktika Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung alle Arbeitslosen, die krankgeschrieben sind. Jobcenter leiten Arbeitslose an private Arbeitsvermittlungen weiter. Alle Leute ab 58 Jahre werden nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ganz aus der Statistik genommen. Ich besage, Vollbeschäftigung ist möglich, damit das mal klar ist diskutieren ja vor einem Hintergrund, wo sozusagen ähm, irgendwie, wenn man mal alle statistischen Tricks beiseite nimmt, mindestens sieben Millionen Menschen froh wären, wenn sie einen Arbeitsplatz hätten. Ja. Also wenn man Vollbeschäftigung versteht, im Sinne, äh, alle Leute haben ein sogenanntes Normalarbeitsverhältnis von acht Stunden, dann dürfte es schwierig werden, das zu erreichen. Dann wird es wahrscheinlich nicht erreichen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist dieses Konzept Vollbeschäftigung irgendwie nicht so ganz mehr tauglich. Und ich glaube auch, auch in der Zukunft bei den Berufen im Dienstleistungsbereich wird man öfters mal Phasen von Arbeitslosigkeit dazwischen haben. Mehr als jeder fünfte Erwerbstätige in Deutschland kann heute von seinem Lohn nicht mehr leben. Ein Viertel aller Vollzeitbeschäftigten arbeitet für unter 5 Euro pro Stunde. Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung hat sich mit 58,5 Prozent im Jahre 1995 auf 70,8 Prozent im Jahr 2007 erhöht Dübel. Arno Dübel. Arno Dübel, Deutschlands frechster Arbeitsloser. Das ist Deutschlands frechster Arbeitsloser. Arno Dübel. Können Sie nicht arbeiten oder wollen Sie nicht? Stellt man da nicht in der jetzigen Diskussion, äh, so wie die abläuft, irgendwie eine ganze Gruppe unter Generalverdacht? Naja, das tun Sie, indem Sie Herrn Dübel hier einladen und äh, die Gelegenheit geben, äh, alle Leute, die sich um einen Arbeitsplatz bemühen, sozusagen unter Generalverdacht zu stellen. Das sind dekadente Erscheinungen. Und da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Wir wollen den Marsch in eine Gesellschaft von Taschengeldempfängern beenden. Die Ursache von Arbeitslosigkeit wird als Resultat einer moralischen Fehlhaltung, dem mangelnden Willen zur Arbeit begriffen. Ein völlig absurdes Argument, das allein schon durch die seit drei Jahrzehnten existierende Massenarbeitslosigkeit Lügen gestraft wird wäre Arbeitslosigkeit wirklich, wie von den Gegnern des Wohlfahrtsstaats gebetsmühlenartig immer wieder behauptet, Ausdruck von Arbeitsunwilligkeit, müssten in der BRD regionale Faulheitszonen existieren und die Erwerbstätigen von konjunkturellen Faulheitszyklen befallen werden Zudem müsste, wenn die Behauptung sich als zutreffend erweisen sollte, dass Arbeitsunwillige durch zu hohe Transferleistungen verleitet würden, von Beschäftigung in Arbeitslosigkeit zu wechseln, eine positive Korrelation von Massenarbeitslosigkeit und massenhaften Kündigungen von Beschäftigungsverhältnissen bestehen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall wird uns durch Politik und Medien suggeriert, Arbeitslosigkeit sei das teuerste Problem des Staatshaushalts. Ob das stimmt, ein genauerer Hinblick lohnt sich. Dass das Sozialbudget einen Großteil unseres Staatshaushalts ausmacht, stimmt. Es sind 700 Milliarden Euro jährlich, die der Staat für Soziales ausgibt. Aber Soziales ist viel mehr als nur Gelder für Erwerbslose. Das Sozialbudget der BRD setzt sich folgendermaßen zusammen Arbeitslosigkeit machte mit 38,3 Milliarden Euro im Jahr 2007 nur 5,4 Prozent des Sozialbudgets aus zwischen 1995 und 2007 nahm das Sozialbudget um 26,4 zu. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs jedoch im selben Zeitraum mit 31,1 noch stärker. Mein Verständnis war es und mein Verständnis ist es, dass ich die Bundeskanzlerin aller Deutschen sein möchte, damit es unserem Land besser geht sind ernste Zeiten, es sind schwierige Zeiten. Wir können uns nicht all das, was wir uns wünschen, leisten, wenn wir die Zukunft gestalten wollen. Ein Rückbau staatlicher Leistungen steht bevor, den es in diesem Umfang noch nie gab. 80 Milliarden Euro in vier Jahren. Im Bereich Soziales werden über 4 Milliarden bei Arbeitsmarktprogrammen gespart. Über heutige Pflichtmaßnahmen entscheidet künftig der Arbeitsvermittler. Beim Elterngeld sollen nur noch 65 statt 67 Prozent des Einkommens gezahlt werden. Für Hartz-IV-Empfänger wird das Elterngeld ganz gestrichen, ebenso der Zuschuss zur Rentenversicherung. Zu Steuererhöhungen soll es nicht kommen. Von weiteren Entlastungen, wie noch vor Wochen in Aussicht gestellt, war allerdings auch keine Rede. Die Einschnitte im Sozial- und Arbeitsbereich für Bürger kommen bald, sind konkret, handfest. Bei der Wirtschaft hingegen sieht es so aus, es soll eine Brennelementesteuer geben für die Atomindustrie. Im Gegenzug allerdings werden die Laufzeiten alter Atomanlagen verlängert. Da verdient die Industrie deutlich mehr dran. Die Finanzmarkttransaktionssteuer soll ab 2012 Einkünfte bringen, aber ob die auf europäischer Ebene tatsächlich durchzusetzen ist, ist derzeit völlig offen. Gewonnen haben insofern die Freien Demokraten, als die eine Erhöhung der Mehrwertsteuer abgelehnt hatten, wie eine Erhöhung der Einkommensteuer und die beiden wird es nicht geben. Mein Verständnis war es und mein Verständnis ist es, dass ich die Bundeskanzlerin aller Deutschen sein möchte. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Banken ist das Geldvermögen der Deutschen im vergangenen Jahr um 239 Milliarden Euro gestiegen und erreichte insgesamt 4,6 Billionen. Es wäre interessant, neben die Schuldenuhr eine Reichtumsuhr zu stellen, die den Zuwachs an Geldvermögen in Deutschland in jeder Sekunde misst. Der Betrachter würde vermutlich staunen, dass die Reichtumsuhr erheblich schneller laufen würde die Schulden der öffentlichen Hand haben in den letzten zehn Jahren von 1.199 Milliarden Euro auf 1.657 Milliarden Euro, also um 458 Milliarden zugenommen. Das Geldvermögen stieg im gleichen Zeitraum von 3.539 Milliarden Euro auf 4.672 Milliarden Euro, also um 1.133 Milliarden Euro ein Anstieg des privaten Reichtums um das Zweieinhalbfache der öffentlichen Schulden